ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? አሜን። እስካሁኗ ሰዓት በረድኤት ያልተለየን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በድጋሚ ይመስገን። በአንድ ነገር ላይ ብቻ አጽንዖት በመስጠት እጨርሳለሁኝ። ወዝኒ አኮ <clears throat> ለአንክሮ እስመለሊሁ ሰይጣን ይትሜሰል ከመመልአከ ብርሃን ይህ ድንቅ አይደለም። ራሱ ሰይጣን የብርሃንን መልአክ ለመምሰል ራሱን ይለውጣልና በማለት አባታችን ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ስለሚኖሩ ክርስቲያኖች በሁለተኛው መልእክቱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ላይ ይናገራል። መቼም የጥሩ ተቃራኒ የመልካም ተቃራኒ የቅዱስ ተቃራኒ በቤተ ክርስቲያን ከመመስረቷ ጀምሮ የነበረ ነውና ቅዱስ ጳውሎስ ትክክለኛውን የቤተ ክርስቲያንን ሀሳብ በመግለጽ የቤተ ክርስቲያንን መልእክት የክርስቶስን መልእክት በሚያስተላልፍበት ጊዜ እንዲሁ ደግሞ በተቃራኒው የእሱን ትምህርት እየናዱ የሐሰት ትምህርት የሚያስተምሩ ብዙ የሐሰት ሐዋርያት ተነስተው ነበረ። እና በዚህ የቆሮንቶስ ምዕመናን በጣም ይረበሹ ይሰነካከሉ ነበር እና እነሱን በትክክል ለማስረዳት ለማረጋጋት ሲናገር ይህ ድንቅ አይደለም፣ ይሄ አይድነቃችሁ ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልአክ ለመምሰል ራሱን ይለውጣል እኮ እና እኒህ የሐሰት ሰዎች እኛን ቢመሳሰሉ ምን ድንቅ ነገር ነው! ምን ቁም ነገር ነው! እኔን ቢመስሉ እኒህ ሆዳቸው አምላካቸው የሆነ ክብራቸው በነውራቸው የሆነ አስተሳሰባቸው ምድራዊ የሆነ ምን ቁም ነገር ነው! እኛን ቢመስሉ በማለት ያሳስባቸው ነበረ። እኛን የሚደንቀን እኛን የሚገርመን እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር ያው በትክክል በቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ላይ አለመቆማችን ቤተ ክርስቲያን ስትመሰረት ጀምሮ የነበረውን በግልጽም በቀጥታም በተዘዋዋሪም ሰይጣን ያደርግ የነበረውን በትክክል አለመረዳታችን በተለያዩ ነገሮች መወናበድ፣ መውደቅ፣ ተስፋ መቁረጥ የእኛ መገለጫ እየሆነ መጣ እንጂ ከፊት ጀምሮ የነበረ ነው እና አሁን በተለይ ለቤተ ክርስቲያን ከሚፈትኗት ከእኛ አቅም አንጻር ማለቴ ነው። ከባድ ሆኖ አይደለም። ከእኛ አቅም አንጻር ግን ካለመዘጋጀታችን የተነሳ ከዚህ ውስጥ ሆነው ቅድም እንደተባለው መምህራኑ አጽንኦት ሰጥተው እንደተናገሩት ከበረሃ አባቶች መልእክት መጣ የሚሉ ከማንኛውም በላይ ለቤተ ክርስቲያን አደጋ ናቸው። ውጭ ያለው እነሱ የሚያደርሱትን ጉዳት ያህል አያደርስባትም በቤተ ክርስቲያን። ቀላል አይደሉም። በዚህ ዓመት ውስጥ ይህንን ሀሳብ የሚያራምዱ ሰዎች ቁጥር ከኔ በበለጠ እናንተ መረጃ ይኖራችኋል። በማህበራዊ ሚዲያዎች ጭምር ከውጭም አባል በማፍራት ሁለት መቶ ሺህ አባላት ይዘዋል። ይህ ሁሉ ሁለት መቶ ሺህ ግን የዚች ቤተ ክርስቲያን አባል ነው። የሚገርማችሁ ከውጭ የተቀላቀለ የለም። ከባድ አይደል? ሁለት መቶ ሺህ አባላት በዚህ ሀሳብ ውስጥ እየነጎደ ነው። ወንድሞቻችን እልህ ትገቡ ይሆናል እንዲህ ስንናገር ከመመለስ ይልቅ በዛው መጠንከሩን ተቀጥሉበት ይሆናል። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ የኢትዮጵያ መሪ ቴዎድሮስ በቅርቡ ይመጣል። ይህን መታወቂያ ያዙ። የአባላቱ መታወቂያ ይሄ ነው። በአንዳንድ ቦታዎች ባንዲራም ሰቅለዋል። በስንት ትግል ከቤተ ክርስቲያን አባቶች ጋር በመታገል በማሰደብ ባንዲራውን በግድ ያወረድንበት ቦታ አለ። ቀላል እንዳይመስላችሁ። እንዲያው መቼም ከገጠር ያለው አልተማረም የምንለው ሰው አድርጎት ቢሆን ባልደነቀን ነበረ፣ ከባድም አይሆንም ነበረ። እንዲያው ድግሪ ይዛችሁ ማስተርስ ይዛችሁ እንዲያው አታፍሩም? ስንት ኩንታል ገብስ ነው ለመግዛት በየካቲት ወር በጥር ወር የወጣችሁት ወደ ገጠር? ዓለም ሁሉ ሲጠፋ እናንተ ልትተርፉ ገብስ እየበላችሁ። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ብዙ ባለሀብቶች ብዙ መጋዘን ሰጥተዋል ለእነዚህ ሰዎች የገብስ ማከማቻ። እርግጥ አይደለም? መረጃው የላችሁም። እና በይበልጥ ታዲያ እየተሰራ ያለው ይሄ ስራ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ከዛም ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገርም ትልልቅ ከተሞች ላይ ነው። ትንሽ ከተሞች ላይ የሉ። ይሄ በአንድ በኩል በትክክል አምነው ባይታውያንን የሚሉ ሰዎች የሚሉት ይሆናል። መቼም ያው የብሕትውናችንም ነገር የምንናችንም ነገር በትምህርት ያልተመሰረተ በመሆኑ የአብዛኛዎቻችን ይቅርታ ይህን ስል ብዙዎችን እንዳልጨፈልቅባችሁ ጨፍልቃችሁም እንዳትረዱ በትምህርት ላይ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ምነናም ቢቱናም ስለሌለ ሰይጣን ሹክ ያላቸው ሁሉ አምነው ይቀበላሉ። ወደው እንዳይመስላችሁ በትክክል የሚነግራቸው መንፈስ እኮ አለ። አሁን ይሄን መመርመር ነው ያቃተን እንጂ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በግልጽ እገሌ አይባሉ ምን ቸገረን፣ ወደ በረሃ ሄዶ የሚያጣራ የለ ከበረሃ አባቶች ይህ ተብሏል ብሎ ምዕመኖቿን ለመከፋፈል የሚሰሩ ፖለቲከኞችም ቀላል እንዳይመስሏችሁ። ህልመኞቹ ብዙ፣ ፖለቲከኞቹ ብዙ፣ የሚገርም ነው እና ተው የሚልም የሚለካቸውም የሚመዝናቸውም ሰው የለም። በአንድ ወቅት እንዲሁ ራሱን መሪ ለማድረግ ጥረት እያደረገ የነበረ አንድ ወጣት ወደ አንድ ትልቅ አባት ሄደና አባቴ በትልቅ ዙፋን ላይ ትልቅ ጋቢ ለብሼ ተኝቼ በህልሜ አየሁኝ አላቸው። አሁን ያሁኖቹ ያው እሱ በመጣበት ሀሳብ ነው የምንተረጉምለት። አይ ልትነግስ ነው፣ ዙፋን ላይ ልትወጣ ነው ነው የምንለው። እኒ አባት ግን ይህንን ሰው ማስደንገጥም ማስተካከልም ይገባቸው ነበርና አይ ሙተህ በቃሬዛ መሄድህ ነው አሉት። ወርጃለሁ እኮ አለ። ልትቀበል ነው አሉት። እንዲህ አድርጎ የሚያስደነግጥም ሰው ስለሌለ ነው። አያችሁት አይደለ? አሁን እሱ የፈለገው እሱ በሚለው መልኩ እንዲተረጉሙለት ነው። አይ ልትነግስ ነው፣ ዙፋን ልትወጣ ነው እንዲሉት ነው የፈለገው። አይ በቃሬዛ ሙተህ አስከሬንህ በቃሬዛ ተጭኖ ሊሄድ ነው ወደ መቃብር። ወዲያው ኮርጅ ያለዋል ልትቀበር ነዋ። እንዲያውም አላየውም አለ ይባላል እዛ በኋላ እንደው እንዲህ የሚል እንዲህ አይነቱ ችግር በዘመነ መሳፍንት አገር ያበላላ ነው። የህልመኛ ችግር ቀላል እንዳይመስላችሁ። በዘመነ መሳፍንት ጎንደር ላለው መስፍን አንድ የሐሰት ባይታዊ አለ። አንተ ነህ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ይላል ጎንደር ላለው መስፍን። ጎጃም ላይ ላለው መስፍንም አንድ ህልመኛ አለ። አንተ ነህ የኢትዮጵያ ወሎም ላይ ሸዋም ላይ ትግራይም ላይ ላለው አንተ ነህ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የሚሉ የሐሰት ሰዎች ነበሩ ናቸው ስለዚህ የጎንደሩ ንጉሠ ነገሥት ለመሆን ሌላውን መጨረስ ነበረበት። የጎጃሙ ንጉሠ ነገሥት ለመሆን ሌላውን ማጥቃት መጨረስ ነበረበት። በዚህ መልኩ ሲያበላላ የነበረ እንዲህ አይነቱ አካሄድ ነበረ። እንዲህ አይነቱ የህልመኛ ችግር ነበረ። በአጼ ቴዎድሮስ እዚህ በቆራጡ በትክክለኛው በአማናዊው ማለት ነው። ይሄ አሁን ይመጣል የሚባለው አይደለም። እና አጼ ቴዎድሮስ በነበሩበት ሰዓት አንዲት ህልመኛ እንዲሁ ተልካ መጣችና እሷ ንግስት ልትሆን ፈልጋ ነው። ለጃንሆይ መልእክት አለኝ፣ በር ክፈቱልኝ አለች። የክብር ዘበኞቹ ጋር ሄዳ አይ አሁን አንቺን ቁጭ ብለው የሚያወሩበት ጊዜም የላቸው ጃን ሆይ ተመለሽ ብለው ያባርሯታል። ከዛ ከመካከላቸው አንዱ አይ እንደ የሆነ ቀን አግኝተው ደግሞ ያየሁትን ራእይ ያየሁትን ህልም ልነግረውት ብመጣ ጥበቃዎቹ ከለከሉኝ ብትል በእኛ ላይ ይቆጡብናል። እንግዲህ እናስገባትና እንዳለሽ ትበል ብለው ለቀቋት። እናገባችና ጃንሆይ የሚገርም ህልም አይቻለው ደስ ብሎኛል አለች። ምን ነበር አሏት። በቀድሞ ዘመን እንግዲህ በዛን ዘመን ከሱዳን የሚመጣ ጥሩ ስጋጃ አለ መሰለኝ። በሱዳን ስጋጃ የሱዳን ስጋጃ ተነጥፎ እኔና እርሶ በክብር እዛ ላይ ተቀምጠን በህልም ያየው አለች። ንግሥት ልሁን እያለች እኮ ነው። እና አጼ ቴዎድሮስ ልባም ሰው ስለነበሩ በትክክል በመንፈሳዊም ትምህርት የበሰሉ ስለነበሩ ሳያሳፍሯትም ሀያ ጠገራ ብር አንስተው ሰጡና ከእንግዲህ በአቅምሽ አልሚ አሏት ይባላል። እንዲህ የሚል እኳተን እኮ ነው። በአቅም አልም በአቅም ሻልሚ እንዲ አይገርማችሁም? እንዲ አይገርምም? እኛ እኮ ነን እኮ። አሁን ባለፈው ያች እህታችን ስሟን ሳትቀይር ስታተራምሰን ከረመች። እኔ የኢትዮጵያ ንግስት ነኝ ባሌ የኢትዮጵያ ንጉስ ቴዎድሮስ ነው እያለች ስንቱን ወጣት አማለለችው። ስሟን አልጠራም ታውቋታላችሁ። አሁን የእሷ አምና ነው ገና ዘመናት አልተቆጠሩ። ደግሞ አሁን ሌላ ቴዎድሮስ ሊመጣ ነው ስንባል እንዲህን ያህል ማሸርግድ አይገርማችሁ? በምን ላይ ቆመን ነው? እና ቤተ ክርስቲያኗን ከሌላው ይልቅ የሚጎዳት እንዲህ አይነቱ አካሄድ ነው። ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወጣቶች ተረጋጉ፣ ግድ የላችሁ። ይህን ግብስ ለማን ትሰጡት ይሆን? በእርግጠኝነት በእርግጠኝነት እልቂት መጥቶ ሌላው አልቆ እናንተ እየበላችሁ አትኖሩም፣ ብቻችሁን አትኖሩም። አብረን ነው የምንኖረው። እግዚአብሔር የምንበላውም እኛንም አያሳጣንም። እኛ የምንበላው እናንተም ትበላላችሁ። ገብሱ ለማን ይሆን ይሆን? እረ ተረጋጉ ወንድሞቻችን። እዚህ ብዙዎች አባላት አሉ። ቀላል እንዳይመስሏችሁ። ቀስ እያላችሁ እያንሻፈ እየተንሸራተታችሁ እኮ ወደ ማን እንደሄዳችሁ አስቡ። የሚዳነውም በኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው አሉ። ይህ ያልተማረ ሰው አካሄድ። የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ያልሆነ ቤተ ክርስቲያን አለን እንዴ? እኛ አርሴማን የምናመልክበት ማርያምን የምናመልክበት ቅዱስ ገብርኤልን ቅዱስ ጊዮርጊስን የምናመልክበት ቤተ ክርስቲያን አለ እንዲ ኢየሱስን እንጂ። ይሄ ከማን የኮረጃችሁት እንደሆነም አስቡበት በእውነት እና በዚህ ላይ በእውነት ብልሆች ልንሆን ይገባል። በጣም ልናስብበት ይገባል። እንደ ቀላል የምናየው ነገር አይደለም። ሌላው አይጎዳን። በዚህ የተጠመደ ወጣት ነገ ዝቅ ብሎ ንስሐ ለመግባት እንኳን ይቸገራል። ምክንያቱም የተሰበከለት ካህናቱን በማጥላላት ነው። ችግሩ ይሄ እኮ ነው። ጳጳሳቱ ሁሉ እኮ ስድስት ስልሳ ስድስት ናቸው ትል ነበር እኮ ያችን በቃ የአሁኑም ወጣት ከነገሌ ጀምሮ ክህነት የለም ብለው እኮ የደመደሙት ከነገሌ ጀምሮ አለቃ ገሌ ከገዘቱ በኋላ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ገሌ የተሾሙት ጳጳሳትም ካህናትም አይደሉም አለ። በጣም ከባድ ነው። ለብዙ ሞኝ በጣም ይጎዳል። ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ በእኛ የቅድስና ልክ አይደለም። ይሄ ሀብት የሚሰጠው በደንብ ልናውቅ የሚገባው የእኔ ክህነት ሊሰራ የሚችለው የእያንዳንዱ ካህን ክህነት ስልጣነ ክህነት ሊሰራ የሚችለው ከእኛ ቅድስና የተነሳ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ ነው። ማንም ይሁን ማንም የግል ድክመት ሊኖረው ይችላል። ምንጊዜም ቢሆን ክህነታችን ለእናንተ ትርጉም አለሁ። በእኛ የቅድስና ልክ በእኛ የመብቃት ያለመብቃት ልክ የሚለካ አይደለም። የክህነት ሀብት ይሰራላችኋል ይሰራላችኋል። ደካሞች እንኳን ብንሆን እግዚአብሔር ይሰራል። እና ይሄንን በማሰብ እንደው ልንረጋጋ ይገባል ወንድሞቻችን። በዚህ አጀንዳ ውስጥ የተጠመዳችሁ ወንድሞቻችንም በእግዚአብሔር ስም እንለምናችኋለን፣ ውጡ ውጡ፣ ግድ የላችሁም እናንተም ምሉ ከበረሃውያን ተገናኞች አራት ኪሎን ሳትለቅ ነው በረሃ የሄድከው። አይ ሞኙ በዛልህና ተቀባይ አገኘህ። ለአንተ ነው የበቃ ባህታዊ የሚገለጸው። የበቃ ባህታዊ ቤተ ክርስቲያኗ የት ሂዳበት? ቤተ ክርስቲያኗ የት ሂዳበት? ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆነ የበቃ ባህታዊ አለ? ማን ያበቃው? ክርስቶስ ያበቃው ከሆነ ከክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው የሚገኘው። ሰይጣን ያበቃው ነው እንዲህ ሜዳ ለሜዳ የሚያንዣብበው። ይህን በደንብ ልናውቀው ይገባል። እንዲሁ ብዙ ሙቀትም አይጠይቅም በእውነት ይህን ለማወቅ እንደ ያስገረመን እኮ የገበሬው እኮ መሄድ አደ ገበሬው እኮ አልሄደም። በማተቡ እኮ ነው ያለው። በእንዲህ አይነት ነገር እኮ አይሄድም። አሁን ያስቸገረን ሁለት ዲግሪ ሶስት ዲግሪ የያዘ ወጣት ነው። ሲሆን እግዚአብሔር ቢያበቃን በእውነት እግዚአብሔር ባዲለን አዳዲስ ፈጠራዎችን ፈጥራችሁ ይችን ሀገር ብታሳድጉ እና በእውነት እንዲው ቆም ብለን ልናስብ ይገባል ለማለት ነው። በእውነት እንደው የማይለካ አገልግሎት ነው። በእኛ የማይለካ አገልግሎት አገልግላችሁ የህዝብ በዚህ መልኩ ስለ ቤተ ክርስቲያን ድምፅ እንዲሰማ ያደረጋችሁ የጊዜ፣ የገንዘብ፣ የጉልበት አስራት ያወጣችሁ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ምዕመናንና ምዕመናት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እስካሁኗ ሰዓት በረድኤት ያልተለየህን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ይግባህ። አምላካችን ሆይ በነገሮች ሁሉ ለእኛ ለልጆችህ ለእኛ ለባሮችህ የማስተዋልን መንፈስ አድለን። ከሰው የማናገኘውን ከአንተ ብቻ የሚገኘውን እውነተኛውን የአእምሮ ሰላም፣ የህሊና እረፍት፣ የአካል ጤንነት በመስጠት እንድናመልክህ እንድንገዛልህ አድርገን ቅድስት ሀገራችንን ኢትዮጵያን በነጻነት ሕዝቦቿንም በፍቅር በአንድነት ጠብቅልን። የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን።